በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን ቆሞስ አባ ወንድማችን ዲያቆን ኢሳያስ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንደምን አደራችሁ? እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። እግዚአብሔር ይችን ቀንና ሰዓት ስለሰጠን ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት፣ በእግዚአብሔር ምሕረት፣ በእግዚአብሔር ይቅርታ ለዚህ ችለት ለዚህ ሰዓት ደርሰናልና ደስ ሊለን እልል ልንልም ይገባል እንደ እውነቱ። ምክንያቱም ብዙዎች እዚች ቀን ያልደረሱ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ወገኖቻችን ሁሉ የሉም አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛ ከእነሱ የተሻለ ሆነን ቅዱሳን ሆነን ጸሎተኞች ሆነን አምላኪዎች ሆነን አይደለም። የእግዚአብሔር ምሕረት የእግዚአብሔር ይቅርታ ስለጎበኘን ነው። ስለዚህ በየደቂቃው ሁሉ በየሰዓቱ ሁሉ እግዚአብሔርን ልናመሰግን እግዚአብሔርን ልናከብር የጤናችን ባለቤት የሕይወታችን ባለቤት እርሱ ስለሆነ ለእርሱ ክብር ምስጋና ልናቀርብ ይገባል። በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ። በሞት ጥላ ውስጥ ብርሃን ወጣላቸው። ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1። በጨለማ የሄደ ህዝብ ምን አለ? ብርሃን አየ። ይህንን የተናገረው ኢሳያስ ነው። ከክርስቶስ ልደት በሰባት መቶ ዓመተ ዓለም ውስጥ የነበረ የእግዚአብሔር ነቢይ ነው። የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነው። ኢሳይያስ እንግዲህ ልደቱን አስመልክቶ ብዙ ነገር ነው የተናገረው። እንዲሁም በምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ወልድ ልጅንም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች። አማኑኤል ማለት ደግሞ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከእኛ ጋራ አሁን እንግዲህ ይሄ በረዴት አይደለም፣ የእኛን ስጋ ለብሶ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሆነው። ክብሩም ስጋ ለእግዚአብሔር ይሁን። እቺ ቀን ታላቅ ናት። እቺ ቀን በጣም ደስ የምንሰኝባት፣ ሰውና እግዚአብሔር የተገናኙባት፣ መላእክትና ሰው ተገናኝተው አንድነት የዘመሩበት ልዩ ቀን ናት። ስለዚህ ኢሳያስ ምን አለ? በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃን አያለ። በመሰረቱ ይሄ አሁን ኢሳያስ ሲናገር በዘመኑ እንደተደረገ እንደሆነ አድርጎ ነው የተናገረው እንጂ በዛን ዘመን 700 ዓመት ይቀር ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ስጋ ከመለብስ በፊት ማለት ነው። እርሱ ግን በዛን ጊዜ እንዳየ ሆኖ በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ ያያል ቢል ኖሮ ትንቢት ነበር አይደል የሚሆነው። እርሱ ግን በትክክለኛ እንደተደረገ እርግጥ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ይሄ የተወሰነ ነው። ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር በጨለማ የሄደን ህዝብ እንደሚያይ ወደዚህ ወደ ጨለማ ወደ ወረሰው ህዝብ መጥቶ ጨለማን እንደሚያረቅ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወሰነ ነው። ምክንያቱም የእኛ አእምሮ ነው ዕለት ዕለት እያደገ የሚሄደው። የነገን የማያውቅ የእኛ አእምሮ ነው አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር በባህሪው ግን አዋቂ ነው። እኛ ነገሮች ሲከሰቱ ሲሆኑ እናውቃለን እንጂ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ካደረብን እርግጥ ነው ለምሳሌ እንደነ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነ ኤልሳ በምናይበት ጊዜ ሌላ ቀርቶ ሰዎች በቤታቸው የተናገሩትን እነርሱ በአደባባይ ላይ ይነግሯቸው ነበር። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስትን በምታዩበት ጊዜ ሐናንያና ሰጲራ ተማክረው ገንዘብ ደብቀው ነበር ቤታቸው። በኋላ ጴጥሮስ ጋር በመጡበት ጊዜ ምንድን ነው ያላቸው? እናንተ ረስታችሁ ለዚህ ነው የሸጣችሁት? ለምን እግዚአብሔርን መንፈስ ታታልላላችሁ? ለምን መንፈስ ቅዱስ ታጭበረብራላችሁ? ብሎ እንደቀጣቸው እናያለን። አሁን ባልና ሚስቱ ቤታቸው ሆነው ነው የተናገሩት። የእግዚአብሔር መንፈስ ስላደረበት ግን በእያንዳንዳችን ልቡና ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ያደረበት ሰው ይሄ ነው። ትልቁ ነገሩ ምንድን ነው? በእያንዳንዳችን ልቡና የምናስበውን እንደገና ከቤታችን ስንነሳ ጀምሮ ነው እንግዲህ የሚያውቁት ማለት ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ጸጋ ያደረባቸው ሰዎች ናቸው እነኚህ ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔርን ደግሞ ስታዩት ባህሪው ራሱ አዋቂ ነው። ስለዚህ በኢሳያስ አነጋገር በጨለማ ያህድስ ብርሃን አየ ብሏል። እንግዲህ በአጠቃላይ አነጋገር የእግዚአብሔርን መንፈስ እንድንረዳ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን እንዲያስተምረንም እኛ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ግለጽልልን ይገባል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ በወቅቱ ለነበሩት ክርስቲያኖች ያ ጸሎት ዛሬም የሚሰራ ጸሎት ነውና የጸለየላቸውን ጸሎት እናያለን። ምክንያቱም ይህንን የእግዚአብሔርን ነገር እንድንረዳ ህይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር እንዲሆን እርሱን እንድንከተል እግዚአብሔር ልቡናችን ሲያበራ ነው። አለበለዚያ ከንቱ ድካም ነው። ምን ይላል ኤፌሶ ምራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ? ስለዚህ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለማመንና ስለማመንና ስለ ቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መውደድ ሰምቼ ስለ እናንተ እያመሰገንኩ ስጽለኝ እናንተን ማሳሰብን አልተውሁም። ምንድን ነው የሚለው? እንግዲህ አንደኛ እግዚአብሔር አምላክን አምላካቸውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደተከተሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቅዱሳንን በመውደዳቸው ቅዱሳንን በመርዳታቸው እንደነሱ ክርስቲያን የሆኑትን ሰዎች በመርዳታቸው ይሄንን በመስማቴ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር እናንተንም እያመሰገን ጸልይ፣ ስለ እናንተ ማሳሰብን አልተውም። የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ። የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ነገር እንድንረዳ ምን ያስፈልገናል? ጥበብ ያስፈልገናል። ምን ያስፈልገናል? እግዚአብሔር እንዲገልጽልን ያስፈልጋል። እለምናለሁ ካለ በኋላ ይህም ይህም የጥበብና የመገለጥ ደግሞ ይህም የልቡናችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ በቅዱሳን ዘንድ ያለው ምን እንደሆነ በቅዱሳንም ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንደሆነ ለምናምን ከሁሉ የሚበልጥ ያህሉን ታላቅነት ምን እንደሆን ታውቁ ዘንድ ነው። እንግዲህ ተመልከቱት፣ የልቡናችሁ ዓይኖች ከበሩ እናንተ የተጠራችሁት ለሰማያዊ ርስት ነው፣ የእግዚአብሔር መንግሥት ለመውረስ ነው። ስለዚህ ልቡናችሁ ካልበራ በስተቀር የእናንተ አይኖች እና አስተሳሰቦች ዘወትሬት ናቸው፣ ምድራዊ ናቸው። በዚህ በሚያልፈው ዓለም ላይ ብቻ ነው እይታችን በዘወትር የምንመለከተው የምናየው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የእኔ ጸሎት ደግሞ ልቡናችሁ በርቶ የነገን ህይወት እንድታዩ ከዚህ ከቁሳዊ ዓለም እንድትለቁና ዘላለም ርስታችሁን እንድታዩ። መቼም ሰው ሀብቱን፣ ንብረቱን፣ ርስቱን ዘወትር ያስባል አይደለም? እያንዳንዳችን እንኳን በባንክ ያለችንን እኮ ማንም ሂሳብ አይሰራልንም። አደለም እንዴ? አደለም እንዴ? ልባችን እዛ ሆኖ ያለው ያቺ የራሳችን የምንቋቋምበት የምንገለገልበት ሀብታችን ስለሆነ ተመልከት እንግዲህ ከዚህ ነገር ተለይተን ያ ዛ የርስት ባለቤት ያን ርስት ለመውረስ ልጆች ወላጆች መሆናችንን አስበን ከዚህ ከቁሳዊ ዓለም እንድንወጣ ነው ጸሎቱ የጸለየው። ይሄ እውነት ለመነጋገር ሁላችንም ልንጸልይበት በተለይም ዛሬ አደለም በምእመናን አስተማሪዎችንን በምንል የህዝብ መሪዎችንን በምንል ሰዎች ጋር የሚታየው ነገር ንትርኩ፣ ጭቅጭቁ፣ ጦርነቱ በምንድን ላይ ነው? በዚህ ቁሳዊ የሆነ ነገር ላይ እዚህ ዓለም ላይ ባለ ነገር ላይ ምክንያቱም ከዛ ከማያልፈው ከዘላለማዊው መንግስቱ እንዳንወርስ ሰይጣን በዚህ በምድር ላይ ብቻ አስቀርቶናል። ይሄ የሚያሳዝን ነው። ብዙዎች አባቶች የሚጣሉት በስልጣናቸው፣ በጥቅም ውስጥ፣ በተለያየ ነገር ውስጥ በተለያየ ነገር ውስጥ አሁን ከዚህ ቀደም አባቶቻችን ሁለት ቤተክርስቲያን ተከፍላ ነበር። በሃይማኖት ነው የተከፋፈሉት እኛ አባቶች በምንድን ነው? በስልጣን አይደለም እንዴ? ተመልከቱት እንግዲህ ሰይጣን ያንኛውን ዘላለማዊውን እንዳናይ ይሄ የሚያልፍ የሚጠፋ ነው አይደለም እንዴ? ማን በምድር ላይ ተሾሞ ለዘላለም ኑሮ አይተናል። ዛሬማ ዘመናችን ብዙ ነገር ያሳየናል፣ አይደለም? ብዙ ነገር ያሳየናል። የምንማርበት ቃል እናስተውል ቃል። ስለዚህ ብዙዎች ከዚህ ከዚህ አስተሳሰብ አልጸዳ ብለው ዛሬ ቤተ ክርስቲያኒቱን ጨፍድዶ የያዛት ነገር ቢኖር ቁስ ነው። ይሄ ቁሳዊ አካል ይሄ በዚህ ገንዘቡ፣ ወርቁ፣ ብሩ የምንለው ይሄ ተራው፣ ቤቱ፣ ንብረቱ የምንለው ነገር እጁን ሰዶ በተለይም በዚህ በአርባ ዓመት ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል። ይህ ስለሆነ ወንጌል ተዳፍኗል። ስለዚህ ሐዋርያው እንደተናገረ ልቡናችሁ ይበሩ ዘንድ ነው። ያ ሲበራ ነው የተጠራችሁበት ያን ሰማያዊ ጥሪ ልታዩ የምትችሉት ልታስተውሉ የምትችሉበት ጥሪው ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የጠራን አይደለም እንዴ? መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች፣ ንስሐ ግቡ ብሎ ያስተማረን ማን ነው? መንግስቴን ውረሱ ብሎ ያስተማረን ማን ነው? ባለቤቱ ነው አይደለም እንዴ? ስለዚህ ያንን ርስት ውረሱ ተብለን የተጠራ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዛ በፊት በመልእክተኞች ነበረ። በኋላ ዘመኑ ሲደርስ ግን ራሱ መጥቶ ነው የጠራን አይደለም። በተለይ በዚህ በሐዲስ ኪዳን እያንዳንዳችን ተጠርተናል። የተጠራነውም ደግሞ ያንን ዘላለማዊ ርስት ለመውረስ ነው ማለት ነው። ዛሬ ልደቱን ስናከብር ልደቱን ስንዘክር ልደቱን ስናስብ እኮ በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ ብለን ነው። ለ5500 ዘመን የሰው ልጅ በጨለማ ውስጥ ይሄድ ነበር፣ ይጓዝ ነበር። ህይወቱ በአጠቃላይ እንደ ዛሬ ህይወት ማለት ነው። ዛሬ ቀኑም ሌሊቱም እኩል ነው፣ ጨለማ ነው አይደለም? አዎ የቀን ጨለማ ውጦናል። ዛሬ እንደምናየው ወተን የምንሰራበት አይደለም፣ ሰው ሰውን የሚፈራበት መቼ ነው ተራዬ የሚልበት ዘመን ነው አይደለም? ልክ ጌታ እስከ መምጣቱ ድረስ የሰው ልጅ ኃጢአትም ሰራ፣ ጽድቅም ሰራ። ወዴት ነው? ወደ ሲኦል ይጋዝ ነበር። ጨለማ ማለት ያ ነው። ስለዚህ በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ ሀገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው ብሎ ይህ ታላቁ ነቢይ ኢሳያስ ተናግሯል። እንግዲህ ኢሳያስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም እንደተናገርኩት ድንግል በድንግልና መውለዷን ብቻ ሳይሆን በምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይም ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ያው አለቅነት በጫንቃው ማለት ሁሉን የሚገዛ ሁሉን የሚነዳ ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ ማለት ነው። በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ተመልከቱት እንግዲህ ይሄ ሁሉ የሚገርማችሁ ነገር እንደዚህ የከበረው ማን ነው? የእኛ ስጋ ነው። የሚገርማችሁ ነገር የእኛ ስጋ ነው። በባህሪው በባህሪ መለኮቱማ እሱ አምላክነቱም እልቅናውም የሰላም አለቃ መባሉም ሁሉም እንዳለ ነው አይደለም። የእኛ ስጋ ግን የእኛን ስጋ ግን ለብሶ ይህን ስጋ ምን ብሎ እንዲጠራ አደረገው? የዘላለም ምንድን ነው ወንድ ልጅም ተወልዶልናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ። ስሙም ድንቅ መካር ኃያል፣ ስሙም ድንቅ ነው። እንደምታዩት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሙት ይነሳል፣ ለምጽ ይነጻል። በአጠቃላይ ማንኛውንም አጋንንትን እንኳን ስናዝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጣ ብለን ነው የምናዝ። ስሙም ድንቅ መካር ኃያል ነው። ተመልከቱ። ሀያል አምላክ ነው ያለው። ስለዚህ ሁሉን ነገር የምንባርከው በዚህ ስም ነው አይደለም? ህብስቱ የሚለወጠው በዚህ ስም ነው። ወይኑ የሚለወጠው በዚህ ስም ነው። ህፃናትን ስናጠምቅ ውሃውን ባርከን የምንለውጠው በዚህ ስም ነው። ልጅነትን የሚያሰጥ ውሃ የምናደርገው በዚህ ስም ነው። ይሄ ስም ድነታችን ነው። ይሄ ስም ህይወታችን። ስለዚህም ነው ነቢዩ ሲናገር ስሙም ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አባት አባት እንግዲህ የዚህ ዓለም ምድራዊ አባት ሁሉ ይሻራል፣ አይደለም ይሻራል፣ ያልፋል። የሁላችንም አያቶቻችንም አባቶቻችንም አልፈዋል፣ ያልፋሉ። ሁላችንም እናልፋለን። እሱ ግን የዘላለም አባት የሚነሳው ትውልድ ሁሉ ምን ይለዋል? አባታችን ሆይ አይደለ እንደሚለው ጸሎቱ አይደለም ከዚህ ውጭ ያለን የሚነሳው ትውልድ ሁሉ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ያለው ሁሉ አባታችን ሆይ ብሎ ይጠራዋል ማለት ነው። የዘላለም አባት ነውና እስከ ዓለም ፍጻሜ የሚሄድ አባት ነውና አባትነቱ የሚሻር አይደለምና እንደዚህ ተብሎ ይጠራል አለ። እንደገና የሰላምም አለቃ ተብሎ ይጠራል። የሰላም አለቃ፣ የሰላም ንጉስ የፍቅር ባለቤት እያልን አይደል የምንዘምረው የምናመሰግነው? ይገባዋል። የሚገባው ነው እኮ ይሄ ትክክል ነው፣ የሚገባው ነው። የሚገርመው ግን ይሄን ሁሉ ሙገሳ፣ ይሄን ሁሉ ክብር፣ ይሄን ሁሉ ድንቅ ነገር ያገኘ የእኛ ስጋ ነው የከበረው፣ ደካማ የነበረው፣ በጨለማ ውስጥ የሄደው በዲያብሎስ የተገዛው ጨለማ ማለት ይሄ የፀሐይና ብርሃን አይደለም። በዲያብሎስ ግዛት ስር መኖር ማለት ነው። በሞት ጥላ ውስጥ መኖር ማለት ነው። ያ ነው። ተመልከቱ። ይሄማ የነፍስ ከስጋ መለየት አይደለም። ይሄ አይደለም። ይሄ አይደለም። ለዘላለም ሞት ከዘላለም ሞት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያወጣንና ያንን ነው እና ስሙም ድንቅ መካራ ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ የሰላም ንጉሥ የሰላም አለቃ፣ የፍቅር ባለቤት ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ይሄንን ጸጋ ይሄንን ክብር ነው ያደለን። ይሄን ያደረገ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሆን። በሞት ጥላ ሀገር ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው ብሏል። እንደገና ደግሞ የሚገርማችሁ ዘካርያስም መጥምቁ ዮሐንስ ወይም ልጁ መጥምቁ ዮሐንስ በተወለደበት ጊዜ ደግሞ እሱም በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝቶ የተናገረው ትንቢት አለ። ይህ አባት እንደምታውቁት በካህናት ስርዓት መሰረት መስዋዕት ያሳርግ ነበረ። የጥራት መስዋዕት ያቀርብ ነበር። በዛ ጊዜ መልአኩ መጥቶ እነሆ ጸሎትም ምጽዋትም መልካም ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ተቀብሎታል፣ እነሆ ልጅ ትወዳለህ ይሏል። እኔ እኮ አረጋዊ ነኝ፣ ሚስቴም እኮ አርጅታለች፣ ዘመናችን ሁሉ አልፏል ብሏል። እኔ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኬ የመጣሁት ገብርኤል ነኝ። ይህን ልነግርህ ላበስርህ ፈልጌ መጥቻለሁ። ይህን ነገር አላመንከምና ይህ እስከሚሆን ድረስ አንደበትህ ዲዳ ይሆናል ወይም ይዘጋል ብሎ አለ። እንግዲህ ያ ነገር ሁሉ ተፈጸመና ኤልሳቤጥም ጸነሰችና በአጠቃላይ ዮሐንስ ተወለደ። እናቱን ኤልሳቤጥን ማንን ነበር ሲሏት ዮሐንስ አለች። እሷ ከዘመዶችሽ ወገን እንዲህ የሚባል የለም ብለው ሲሏት አይ ዮሐንስ ይባላል። እሱ ደግሞ መጣና ስሙ ማን ይባል ብለው አሉት። አይናገርም። ብርሃና ለምኖ ምን ብሎ ጻፈ? ዮሐንስ ብሎ ጻፈ። ህዝቡ ሁሉ ተደነቁ ይላል። በዛን ጊዜ አፉ ተፈታ። ይህ ሕፃን በመወለዱ ይህ ድንቅ ነገሮች የተሰራ እንዴት ያለ ድንቅ ነው ብሎ ተገረሙ። የሚገርማችሁ ነገር ልጁ ተወልዶ ስሙ ሲወጣ የአባቱ አንደበት ደግሞ ተከፈተ። ይህ ድንቅ ተአምር ነው። ተመልከቱ። በዚህ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቃይንቶ ትንቢት ተናገረ። ከትንቢቶቹ አንዱ ምን አለ ዘካርያስ አንተ ሕፃን ሆይ የልዑል ነቢይ ትባላለህ፣ መንገዱን ትጠርቅ ዘንድ በጌታን ፊት ትሄዳለህና ትሄዳለህና እንደዚህም የኃጢአታቸውን ስርየት የሆነውን የመዳንን እውቀት ለሕዝቡ ትሰጣለህ የመዳንን እውቀት ለሕዝቡ ትሰጣለህ። ይህም ከላይ የመጣ ብርሃን በጎበኘበት በአምላካችን ምረትና ርኅራኄ ምክንያት ነው። እንግዲህ አንተ አስቀድሞ ይህንን ብርሃን ትገልጻለህ፣ ይህን ብርሃን ትናገራለህ። እርሱ ይህ ብርሃን ደግሞ በጊዜውና በሰዓቱ በምረቱና በይቅርታው ጎብኝቶናል። ስለዚህ ብርሃን ትመሰክራለህ ካለ በኋላ ብርሃን በጎበኘበት በአምላካችን ምረትና ረራይ ምክንያት ነው። ብርሃኑም በጨለማና በሞት ጥላ ተቀምጠው ላሉ ሁሉ ያበራል አለ። እንግዲህ ተመልከቱት። ዮሐንስም እንግዲህ ሊሰብክ ሊናገር ከክርስቶስ በፊት ሆኖ ምክንያቱም መንገዱን ትጠርግ ዘንድ በጌታ ፊት ትሄዳለህና እንግዲህ መንገድ ጠራጊ ተብሎ ነው የተላከው መንገድ ጠራጊ የሆን ዘንድ ነው ወደዚህ ዓለም የመጣው በትክክልም ደግሞ መንገዱንም ጠርጓል አስተካክሏል እንግዲህ መንገድ መጠረግ እንደው በትክክለኛው በሰሙ በምናይበት ጊዜ ለመሄድ እንዲያመች ነው አይደለም መንገድ ካልተጠረገ እንቅፋት አለው እሾህ አለው እንደገና ተራራም ኮረብታም የተለያየ ነገር አለው አይደለም እንዴ? ያ መስተካከል አለበት ምን ለመሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም የእግዚአብሔር ሰው መንገዱን ተጠርጋለህ፣ መንገዱን ታስተካክላለህ ተብሏል። ይህን ግዑዙን መንገድ አይደለም የሰው ልቡናን ነው። ተመልከቱት። የሰው ልቡና አስቸጋሪ፣ ክፋት የተመላ ጨለማን የተመላ ስለሆነ አንተ አስቀድመ ይህን ታስተካክላለህ ብሎ ተብሎ ነበረና በተባለው መሰረት በመሰረቱ ኢሳያስ አስቀድሞ ስለዚህ ነቢይም ተናግረዋል። ከጌታ ፊት ሆኖ መንገድን እንደሚያስተካክል በአጠቃላይ መንገድ ማስተካከል ማለት እኮ ለእግዚአብሔር ህዝብን አስተምሮ በእውቀትን አስይዞ ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ማለት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህም ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ጀምሮ ምን ይላል? የጌታን መንገድ አዘጋጁ፣ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮው ሰው ድምፅ አዘግቱ ሁሉ ይሙላ። እንግዲህ ትምህርቱ ይሄ ነው። የጌታ መንገድ መጥረግ ማለት ነው። አዘግቱ ሁሉ ይሙላ። አዘግት ማለት ቁልቁለት ማለት ነው። አስተሳሰቡ ጎዶሎ የሆነ በእምነት ላይ ጥርጥር ያለው ቀና አመለካከት የሌለው ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ይሄ የሰው ልቡናን ነው የሚናገረው እንጂ በግዑዙ በሚገባን በምሳሌ ይናገር እንጂ የእያንዳንዳችን ልቡና ነው የሚናገረው። አዘግቱ ሁሉ ይሙላ፣ ተራራውና ኮረብታ ሁሉ ዝቅ ይበል። ተራራ ኮረብታ ከፍታ ነው አይደለም? ይህ ማለት ምንድን ነው? የእኛ ዘራችን ከዘራችሁ አይገናኝም፣ እውቀታችሁ ከእውቀታችሁ ጋራ ከእውቀታችን ጋር አይገናኝም። እኛን ማናህሎን በሀብታችን፣ በእውቀታችን፣ በጥበባችን፣ በስልጣናችን ማናህለናል የሚሉትን ነው። ይሄ ትዕቢት መንፈስ ነው። በዚህ መንፈስ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ልትገቡ አትችሉም። የቱን ያህል ብታውቁ የቱን ያህል ብትከብሩ የቱን ያህል ስልጣን ብትይዙ ነገ ግን አፈር ናችሁ። አይደለም አባባሉ ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ስንቱን ነገስታት፣ ስንቱን ሊቃውንት፣ ስንቱን ስንቱን ባለሀብት ባለጸጎች ሁሉ አይተናል። ይሄ ሁሉ እዚሁ የሚቀር ነው አይደለም። አብሮ የሚሄድ አለ የለም። ስለዚህ በኮረብታ በተራራ የተመሰሉት በሀብታችን ማናህሎን፣ በስልጣናችን ማናህሎን፣ በእውቀታችን ማናህሎን ጌታ እንደውም ሲያስተምር ከነዚህ ከታናናሾቹ ምንድ ላይ የተባለው? አንዱንም ወይም አንዱንም እንዳትንቁ አይደለም ያለው። ምክንያቱም ያ ትንሽ የተባለው የማፍጥረት ነው? የሰው እጅ ስራ ነው እንዴ? ሰው እውቀት ሰው ይችላል። በፊዚካል ወይም ደግሞ በቁመቱ አጭር ረዥም ሊሆን ይችላል። እንደገና በሀብቱም ድሃ ሊሆን ይችላል። እና ከነዚህ ከታናናሾ በእናንተ ሚዛን ማለት ነው ከእናንተ በታናሽ ብትሏቸው ከነዚህ ከታናናሾቹ እናንተ በሀብት ለክታችሁ፣ በእውቀት ለክታችሁ፣ በስልጣን ለክታችሁ በዚህ ደረጃ ላይ ትንሽ የምትሉትን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። መላእክቶቻቸው ዞትር የአባቴን ፊት ያያሉ። እያንዳንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ሰው ሁሉ ጠባቂ መልአክ አለው። ስለዚህ አንተ ንቀህ ያልተውከውን ፍጥረት እነሱ በሀብቱ በእውቀቱ በስልጣኑ ትንሽ ሆኖ ስላዩት ኮሶ ስላዩት ናቁት ብለው ይከሳሉ ነው። ይህን ነው የሚለው። ስለዚህ ሰውን ልንቅ አይገባም። እናንተ ዛሬ ተራራ ያህላችሁ ነገ ትወርዳላችሁ። ዛሬ እንደ ኮረብታ ማናሉኝ ያላችሁት ነገ ዝቅ ትላላችሁ። ብሎ ይህንን ነው ያስተማረው፣ ይህንን ነው የተናገረው። ከዛ በመቀጠልም ኮረብታው ሁሉ ዝቅ ይበል፣ ጠማማው የቀና መንገድ ይሁን። ይሄ ይሄ ይሄ በተለይ ዛሬ የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ጠማማ ነገር ነው በአጠቃላይ በሁላችን አይምሮ ውስጥ ገብቶ እየገዛን ያለው። አዎ ቅድም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር የልቡናችሁ አይኖች እንዲበሩ ያለው ይሄ ነው። የልቡና ሰው የልቡናው ሲበራ ምድራዊውን ነገር ስቶ ቀናውን እንዲያስብ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኝ ከእህት ከወንድሙ ጋር በሰላም እንዲኖር ያደርገዋል። ይሄ ሁላችን ለምን ልንጸልይበት የሚገባል። የሀገራችንን ትርምስ፣ በዓለም ላይ ያለውን ትርምስ፣ እዚህ ሀገርም ያለውን ትርምስ ስናይ ቀናነት በመጥፋቱ ነው አይደለም? ቅን አለመሆን ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ስለዚህ ዮሐንስ ጠማማው የቀና ይሁን አለ። ጠማማው የቀና ይሁን ይሄ ነው መልካሙ። እናንተንም ሊያኖራችሁ የሚችለው ይሄ ነው። በጥመት የምትኖሩ ከሆነ ትተላለቃላችሁ ነው። ትክክል ነው ይሄ። እንደገና በመቀጠልም ሻካራው መንገድ ትክክል ይሆናል። ሻካራ መንገድ ማለት ምን ማለት ነው? በምላስ መንደፍ የምላስ መርዝ ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ሻካራ ማለት የለዘበ ቃል አለማምጣት፣ የትትና ቃል አለማውጣት። በምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁጥር አንድ ላይ የለዘበች ምላስ ቁጣን ታበርዳለች፣ ሻካራ ምላስ ደግሞ ቁጣን ታነሳሳለች ይላል። ይሄ ትክክል አይደለም። ይሄ እኮ በህይወታችን የምንኖረው ነገር ነው። አንድ ሰው እንደው ነብር ሆኖ ግስላ ሆኖ ወይም እሱ ወይ እሷ በባልና በትዳርም በሚስትም ሊሆን ይችላል። በሁሉም እሱ ግስላ ሆኖ ሲመጣ እሷ ምን ሆና ነው መጠበቅ ያለባት? ድመት መሆን አለባት አይደለም እሷ ደግሞ አንበሳ ሆና ስትመጣ ደግሞ እሱ ደግሞ እንደው ዶሮም ሌላ ሆኖ መጠበቅ አለበት አይደለም። ይሄ ካልሆነ ምንድን ነው ያበት ሊሆን የሚችለው? እሳት አይደለም እንዴ? ምንም ጥያቄ የለውም እኮ እሳት ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ የለዘበች ምላስ ማለት ምንድን ነው? የለዘበ ምላስ የሚያስፈልገው መቼ ነው? ሰው ባበደበት ሰዓት ላይ ከሆነ አይደለም። ቁጣ በተነሳ ሌላ ጊዜ ማ ችግር የለውም አይደለ እንዴ? ሰው ነርቨስ ሆኖ በአጠቃላይ የሚይዘውን የሚጨብጠበት ባጣበት ሰዓት ማለት ነው። እንግዲህ እያንዳንዳችን የራሳችን እኮ ትንሽ አለች አይደለም? ሲነኩን ምን ማጀብጀብ የምናጣብን ነገር አለ አይደለም? እያንዳንዳችን በተለይም አንዳንድ በራሳችን ተፈጥሮም ይሄ ይሄ የበታችነት ስሜት ያለብን ነገሮች አሉ በሰውነቶቻችን ላይ አይደለም? እንግዲህ አሁን እኔ በቁመቴ ይመጡብኝ እንደው አልተኛም እንደምታውቁት እንግዲህ ሌላውም ደግሞ አሁን ጸጉር የሌለው ሰውም በጸጉሩ ቢመጡበት እንግዲህ ሪው ይላል። እንግዲህ ይሄ ይሄ ማመን ግን አለበት መሰረቱ ሀሳብ አይደለም እንዴ? በዘመኑ ተገለገለበት፣ ተመለጠ። አይደለም አገልግሎት ጨረሰ እንደማለት ነው። አይደለም እንዴ? ይህን ማመን አለብን። ድሮ ውብ ነበር፣ ዛሬ ፊታችን ተጨማዷል። ይሄ ማመን የለብንም እንዴ? ይሄም ቢነግሩን ሰዎች እውነት ነው ውሸት ነው? ይሄንን ማመን ነው። ይሄን ካመናችሁ እኮ ነርቨስ አትሆኑም፣ ትረጋጋላችሁ። አይደለም እንዴ? አዎ። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ የመጀመሪያው ነው፣ በአጠቃላይ አነጋገር። ነገር ግን ብዙ አይነት ነገር አለ። በተለይ ዛሬ ሰውን በዘሩ በዘር አረጉ የሚሳደቡት የሚናገሩት ነገር በጣም በጣም በጣም የወረደ ነው። በጣም ከኛ ከኢትዮጵያውያን የማይጠበቅ ይህን አርባ ዓመት የተማርነው ነገር ቢኖር በኮሌጅ ሳንድ ዲግሪ የያዝንበት ነገር ቢኖር ስድብ ነው። አይደለም እንዴ? የስድብ አይነት ነው። ጳውሎስ ኞኞ ምን አለ አንድ ጊዜ ሲናገር የዛሬውን ጋዜጠኞች እንዴት ታያቸዋለህ ተብሎ ሲጠየቅ የዛሬ ጋዜጠኞች ጋዜጠኛ ሳይሆኑ ስራ ቤቶች ነው የሚባሉት ይባላል። ስራ ቤቶችን የምታውቁ አይመስለኝም። ስራ ቤቶችን ልተርጉምላችሁ እንግዲህ በእድሜ ሞቅ ያላችሁ እንኳን ልታውቁ ትችላላችሁ። ነገሩ ከሀምሳ በታች ከሀምሳ በታች ዝቅ ያለ የለም። እዚህ እኮ እንደውም ማሞቅም ብንል እንድነው ይሄው እኮ አመቱም ሄድ አደለ እዚህ እንኳን ደርግና ወይም ደርግንና እንኳን <laughs> ኢህአዴግን በላን ካል አርባ ምናምን ዓመት አይደል? ስለዚህ ሀምሳ አልሞላኝም የሚል ካለ እዚህ ተወልጃለሁ ካላለ በስተቀር አንተማመንም። ምንም የኛ ሀገር እንደምታውቁት ያው በርዝ ሰርተፍኬቱ ምንም ባይኖር ማለት ነው። የምንወልደው በቆዳም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ዛፍ ስርም ሊሆን ይችላል። እሱ ምንም ችግር የለው። ያ ጸጋ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ያንን ማስላት ያንን መናገር ነው እና በአጠቃላይ አነጋገር እንግዲህ ትልቁ ነገር ሰው ራሱን ማወቅ እንጂ ስራ ቤት ብሎ ያለው አባባል ምንድን ነው? ስራ ቤት ማለት በዚህ በቤተ መንግስት ጠላ የሚጠምቁ፣ ጠጅ የሚጥሉ፣ ወጥ የሚሰሩ እነዚህ ሰዎች ትምህርት የላቸውም። ትምህርታቸው ይሄው ብቻ ነው፣ በልምድ ያገኙት። እነኚህ ሰዎች ሲሳደቡ አጥንት ሰብረው ስለዛ ነው ምን አለ በደርግ ዘመን ያሉት ጋዜጠኞችም ጋዜጠኛ ማለት ሚዛናዊ ነው። ሁለት ወገኖችን ያቀርብና እከሌ እንዲህ አለ እከሌ እንዲህ አለች ብሎ ሚዛኑን ለማን ነው መተው ያለበት? ለህዝብ አልነበረም? እርሱ ራሱ ነገሩን ያነሳና አንድ ወገን ወግኖ ይሳደባል። መንግስትን ወግኖ ማለት ነው። መቼም መንግስትን ማንም ይነካ የለም፣ የታወቀ ነው። ወግኖ ይሳደባል። ይሄ ጋዜጠኛ ሳይሆን ምንድን ነው አለ ስራ ቤት ነው ስራ ቤት ነው። እነኛስ ባለመማራቸው ነው ባለማወቃቸው ነው። ጋዜጠኛ እኮ እንደውም በዘመናችን በእውነት ለመነጋገር የሚያኮሩ ጋዜጠኞች አሉ አይደለም በእስር ቤት ያሳለፉ እኛ ወንጌላውያንን የምንል እኛ ክርስቲያኖች ነን የምንል ጳጳሱም ቄሱም ዲያቆኑም ዝም ባለበት ሰዓት ላይ ፍርድ ጎደለ፣ ድሃ ተበደለ ብለው እስር ቤት አልገቡም? ገብተዋል። ተመልከቱ ተመልከቱ። ይሄ ማለት ነው ጋዜጠኛ ማለት ይሄ ማለት ነው። ይሄ ግን መሆን የነበረበት የማስራ ነበረ? የቤተ ክርስቲያን፣ የወንጌላውያን፣ የጳጳሳቱ፣ የቆሞሳቱ፣ የቀሳውስቱ፣ የዲያቆናቱ አይደለም። ይሄን ነበር አይደል እንዴ? ተበደለ፣ ፍርድ ጎደለ። ዮሐንስ መጥምቅ የሞተበት ዋናው ምክንያቱ ምንድን ነው? ትነግሩኛላችሁ? ምንድን ነው ምክንያቱ? ምንድን ነው ምክንያቱ? ዘወትር ይሰበካል አይደለም እንደ ይሄንን ሁላችሁም ልትናገሩ ይገባል እኮ። ንጉሱን ምን አለው? የወንድምን ሚስት ልታገባ አይገባህም። ማንን ነው ያለው? ንጉሱን፣ አስተዳዳሪውን፣ ባለሙሉ ስልጣኑን ሊገድልም ሊያድንም የሚችለው ተራ አለቃ አይደለም። እንደሚገድለው ያውቃል አያውቅም? ስለዚህ ወንጌል ማለት ይሄ ማለት ነው። እኛ ግን ከመጣው ጋር እየተመሳሰልን እንደውም ለነኛ እያስተካከለ ሌላውን እየሰደብን የሞተው ሞቱ አንሶት በዛ ላይ ደግሞ ተጨማሪ የሆነ እንቀጽልለታለን ማለት ነው። የሚያሳዝን እኮ ተመልከት። አንድ ጊዜ የሚያሳዝነው ንስሐ ነው። ባህታዊ ኃይለ መስቀል ነው እዛ እስጢፋኖስ የሞተው ሰውዬ ምን አለ? ቤተ ክህነቱ ሲያወጣ የደርግ ወታደር ነው የሞተው አለ። ያንን ሰው ደርግ ነው ጠፍጥፎ የሰራው። የሚያሳዝን ነው እኮ የሚገርም ነገር እኮ እና የደርግ ወታደር እንዴ የደርግ ወታደርስ ቢሆን መሞት ያለበት በፍርድ አይደለም እንዴ? በህግ አይደለም ወይ? ተመልከቱ። ሲሆን ተሳስተናል፣ ህንፃ እግዚአብሔር አፍርሰናል። እግዚአብሔር እሱን የሚቀር ይበለው እኛን የሚቀር ይበላል አይደል ማለት ያለበት ቤተክርስቲያን እንጂ የደርግ ወታደር ነው ተብሎ የቤተክርስቲያን ጋዜጣ እንዲህ እያለ ተናገረ። ተመልከቱ። ይሄ ይሄ ነው አገሪቱንም ሰላም ያሳጣው። ይሄ ነው እርስ በርስም ሰላም እንዳንሆን ያደረገው። እግዚአብሔር እኮ ለፍጥረቱ እኩል ነው አይደለም እንዴ? ናቡቴ በመሞቱ አይደለም እንዴ ኤልዛቤልና አካብን የእርሱን ደም ውሾች እንደላሱት የእናንተንም ደም ውሻ ይልሰዋል ያለው። እግዚአብሔር በፍርዱ እኩል ነው። ስለዚህ እኛ በተለይም ወንጌላውያንን የምንል የእግዚአብሔርን ሰዎች የምንል ሰዎች አንደበታችንን ሸብበን የእግዚአብሔር ሰው በእኩልነት ነው መቆም ያለበት። ለመንግስትም ሳይሆን ህዝብን ካጠፋ ህዝብን መንግስትም ካጠፋ መንግስትን መገሰጽ በትክክል ደረጃ ላይ ዮሐንስ ይህን ነው ያደረገው። በዛ ነገር በዛ የተነሳ ነው የተሰየፈው። ተመልከቱ። ስለዚህ እንደምናየው ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ዓላማዋን ትምህርቷን ስታለች። ዮሐንስ ግን ገና ሲናገር መንገድ ትጠርጋለ ተብሏል እና መንገዱን በትክክለኛ ጠርጎ መጨረሻ ላይም ህይወቱን መስዋዕት አድርጎ ነው ያሳለፈው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ እውነትንም ደበቅ እውነትንም ተናገር ማለፋችን ግን አይቀርም። እውነታው ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ግን ብልጭ ብላ በምትጠፋው እድሜ ዘመናችን ግን እውነቱን ተናግረን ስለ ክርስቶስ መስክረን ትክክለኛ የሆነውን ነገር በአጠቃላይ አነጋገር የሚኖርብንን ሀላፊነት ጌታ በኢሳያስ ላይ አንድ ጩ ነው ያለው። በአጠቃላይ አነጋገር የአንድ ካህን መልክተኛነቱ መጮ መናገር ነው። ህዝቡ ያለመስማት የራሱ ጉዳይ ነው። ሰውየው ግን ኃላፊነቱን ተወጥቷል በአግባቡ ካስተማረ በአግባቡ ከተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስም እንደተናገረው እንደምታዩት አዘግቱ ይሙላ፣ ተራራው ኮረብታው ዝቅ ይበል፣ ጠማማው የቀና መንገድ ይሁን፣ ሻካራውም መንገድ ትክክል ይሁን፣ ስጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ብሎ ይሄንን ነው ያስተማረው። እናንተ የፉኝት ልጆች ከሚመጣው መዓት እንድታመልጡ ማን ነገራችሁ እያለ ነው ያስተማረው። ነገስታቱን ሳይቀር ተራውን ህዝብ ሳይቀር እናንተ የፉኝት ልጆች መርዘኞች እያለ ነው ያስተማራቸው። እንዲህ እየገሰጸ ነው ያስተማረው። እንክንክ እያለ ለመኖር ለምሳሌ አሁን እኛ አንድ ሰው ቢያጠፋ ያንን ለመናገር ዙሪያውን ነው የምንዞረው፣ ዙሪያውን ነው የምንሽከረከረው። አኩፎ ይቀራላ ወይም ከክርስትና እንትን ይደክማል። ምን ይሆን እንግዲህ? እንዲህ አይነት ክርስትና ግን የለም። እውነት ለመነጋገር እውነቱን እውነት ሀሰቱን አይደለም እንደ ወንጌል። ይሄንን ነው ይሄንን ነው ማለት ያለብን። ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው። ግን እኛ ግን እያስታመም ነው። ዮሐንስ ግን እንደዛ አይደለም። ንጉሱንም በተገቢው መልኩ ልክ አይደለም፣ ህዝቡንም እናንተ የፉኝት ልጆች ብሎ ይሄንን ነው ያስተማር ነው። ይሄንን ነው የመሰከረው። እንግዲህ ስለ ብርሃን የመሰከረው ስለ ብርሃን የተናገረው ይሄንን ነው። እንግዲህ በጨለማ ያሄደ ህዝብ ብርሃን አየ ብሏልና እንግዲህ የጨለማ በጨለማ ሄደ ህዝብ ብርሃን ያየው ኢየሱስ ክርስቶስ በመወለዱ ተመልከቱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በመምጣቱ የእኛን ስጋ በመልበሱ የጨለመው ሰውነታችን በራ ከሞት ወደ ህይወት። አዎ ወደዛ ተሻገርን በማ በኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ በተለይ ልደትን አስመልክቶ በምንናገርበት ጊዜ ሰውና እግዚአብሔር የታረቁበት፣ ሰማይና ምድር የታረቁበት፣ ሰውና መላእክት በአንድነት የዘመሩበት ነውና ይሄ ትልቅ ወቅት ትልቅ ቀን ነውና እኛ ሁላችንም ይህንን ቀን ልናከብሮ ይገባል። እግዚአብሔር የከበረ አምላክ ነው። ማክበራችን ግን ለማን ነው? ለራሳችን ነው። ስለዚህ ለዚች ቃልና ሰዓት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ክብራን ልደቱ በረከቱን ረድኤቱን ያሳትፈን። ስባት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስባት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምስምረቱ ለሰብ አሌሉያ አሌ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምስምረቱ ለሰብ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምስምረቱ ለሰብ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። እሺ አምላካችን እግዚአብሔር ዝማሬ መላእክት ያሰማን። እንግዲህ ለዚህ ስዕለትና ሰዓት ያደረሰን አምላካችን እቅፍ ደግፍ አድርጎ ከመከራው ከመዓቱ ሰውሮ ለሚመጣው ዓመት በሰላም በጤና ያድርሰን። ነበር ለመጫወት ያብቃን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። አብረው ያሰሙ